Gràcies, president. Com dèiem abans, Catalunya està vivint uns moments d'excepcionalitat que no pensàvem que mai poguéssim tornar a reviure. Alcaldes i alcaldesses cridats a declarar, acusació de sedició contra la gent que s'ha manifestat aquests dies, intervenció de les finances de la Generalitat, intent de prendre el control dels Mossos d'Esquadra, registres d'imprentes, requisa de material, detencions de càrrecs de govern i treballadors públics obligats alguns a declarar emmanillats fins i tot davant del jutge. Si fa dues setmanes el Partit Popular isava la bandera de la democràcia perquè al Parlament de Catalunya s'havien vulnerat els drets de les minories, la setmana passada va perdre tota la legitimitat, amb les mesures coercitives i sense precedents. Ja sabem que el PP no és un partit que pugui treure gaire pit en l'acompliment de la legalitat dels múltiples casos de corrupció, però també per múltiples sentències del Tribunal Constitucional que acumula per fer les coses sempre de forma maldestra. Ho veiem en els pressupostos, però pel que fa al cas català, dos exemples. Nombrosos juristes, entre ells catedràtics de dret penal, han afirmat que el delicte de sedició en cap cas és aplicable al que està passant a Catalunya. La denúncia ha estat presentada pel fiscal general de l'Estat, que ha estat reprovat, a més, pel Congrés de, de, de, de Diputats. Aquest senyor el que hauria de fer és dimitir de forma immediata. I un altre exemple, l'intent de controlar els Mossos d'Esquadra, ho dèiem abans. Un fiscal no pot decidir que quedin a les ordres del Ministeri de l'Interior, perquè l'Estatut en el seu article 164, que el Tribunal Constitucional no va anul·lar, per cert, estableix que els Mossos d'Esquadra mantenen la seguretat a Catalunya i depenen de la Generalitat. I això s'ha de respectar per part del fiscal i per part del Ministeri de l'Interior. I per això el grup de eh, Podemos en Comú Podem i en Marea ahir va presentar un contenciós administratiu per suspendre cautelarment la intervenció de facto que està aplicant el govern de l'Estat a les institucions catalanes. És obvi que el govern del Partit Popular està aplicant el 155 per la porta del darrere, vulnerant els drets dels senadors i de les senadores, inclosos els del grup del Partit Popular. Legitimitat, legitimitat i lliçons, cap ni una, no estan en condicions. Per què el Partit Popular no porta al debat el Senat del 155? Està clar que té majoria per guanyar-lo, però potser no li interessa repetir la foto que es va produir fa dues setmanes al Congrés dels Diputats, on Partit Popular i Ciutadans es van quedar sols votant una moció de Ciutadans que donava suport al, govern actual per les mesures coercitives contra Catalunya. Això els hauria de fer reflexionar. Potser les coses i l'opinió pública i dels partits està canviant. Potser està canviant la manera de concebre l'Estat. Però en comptes de reflexionar el que fa el Partit Popular, és governar per als seus votants, per aquells que són més reaccionaris, aquells votants que, per cert, ens van venir a saludar a Saragossa per profanar-nos tota mena d'insults. El més maco que li van dir a aquesta senadora va ser puta. L'aplicació encoberta del 155 l'ha denunciada el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo. I diu així, Rajoy no quiere decir ni el qué ni el cómo de lo que pretende hacer. Su propósito es crear una suerte de vacío que le permita actuar sin control jurídico alguno. La monstruosidad jurídica no puede ser mayor, por no hablar del destrozo que supone para nuestro sistema democrático. Aquest atac a l'autogovern de Cataluña es inadmisible y afecta més a todas las personas que vivimos en Cataluña, les que valen la independencia y les que voldrien mantener la vinculación a España una relación federal o confederal, les que consideren que el referéndum que es farà l'1 d'octubre té garanties i les que considerem que no té garanties. Les que volen anar a votar l'1 d'octubre i les que dubten o fins i tot que no hi volen anar. Ens apela a tots. Però aquesta anarquia jurídica a la que ens ha portat el Partit Popular afecta també els drets de la ciutadania de tot l'estat espanyol, no només la de Catalunya. Ja hem vist actes prohibits a Madrid, a València o a Saragossa i el delicte de sedició, a més, es podria aplicar arreu, no només a les mobilitzacions catalanes. No obstant, hi ha una cosa amb la que el Partit Popular no compta i és que davant de la repressió i la, la solidaritat s'estén com una taca, dins i fora de Catalunya. I ho hem vist amb les manifestacions arreu de l'Estat cridant Catalunya no està sola. La solidaritat també s'estén cap a la comunitat internacional hi ha una cinquantena d'eurodiputats que demanen que no es vulneren els drets bàsics dels catalans i de les catalanes i la Comissió Europea comença a dir que li preocupa la situació a Catalunya. Ves que la supèrbia del PP, que ens va portar a la guerra d'Iraq i li va fer perdre unes eleccions, torni a portar un canvi de govern en favor d'aquells que estem, estem per buscar solucions polítiques. Muchas gracias, senadora Avilá. Pasamos al turno de portavoces. Por